Voilà, on arrive. Alors, euh, vous serez là aussi, hein, quand vous venez, il y a des, des jardins, il y a, on a l'ombre naturelle. Ah, voilà le chien. Il n'a pas compris. Viens, viens, tiens. Ah d'accord, parce que j'ai amené ça, il n'a pas compris euh, plumes plus Voilà, bon, ben, ouais, je vais vous montrer. Donc, il y a des chambres équipées, cuisine ou pas. Bah ouais, on est quand même en plein ensoleillé, c'est vrai. Mais sur le toit, ils font des trucs bien aussi. Le soir, il y a des soirées. Et puis, il y a des arbres, si vous aimez les arbres. Voilà, plus, on va rejoindre les quartiers.